Grupo Mixto sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas bases do concurso para a contratación do Servicio de Produción de Dobraxe en Lingua Galega. Esta iniciativa tense presentado unha amenda por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra a súa autora, o grupo proponente, eh, señora Mónica. Grazas, presidente. Eh, bueno, si decir que vou aceptar a emenda, si decir que esta eh, proposición de lei, bueno, xa ten un tempo, máis a trouxen porque neste ano eh, que estamos, no presente, no, dos, no ano 2016, vence o que a prórroga da concesión que ten a Radiotelevisión Galega. Entón, bueno, vou a empezar un pouco eh, explicando. Non? O sector da, do en Galiza, eh, que naza comezos dos anos 80, recibiu o maior pulo con nacemento da Televisión Galega. Foi fundada no ano 1985 facendo uso da facultade prevista no artigo 37 do Estatuto de Autonomía do ano 1981. A súa lei de creación do ano 1984 foi modificada pola recente lei 9 barra 2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza, texto que sinala como principios inspiradores no seu título primeiro a promoción e difusión da cultura e lingua galegas así como o fomento da produción audiovisual propia e establece, e establece como objetivo do Servizo Público de Comunicación Audiovisual a promoción e o emprego da lingua galega. Se ten demostrado non dende o inicio a potente forza como ferramenta normalizadora no uso da lingua e na difusión da cultura, non? un distintivo que ofrece unha programación íntegramente en galego non frente a, ou dentro do, do, ou nun medio do, eh, do panorama visual cunha variedade e múltiple oferta noutras linguas. A produción cultural na lingua propia cobra máis importancia aínda, non? converténdose na maior ventaxa com, competitiva. A importancia da dobras na Comunidade Autónoma de Galiza radica en ser instrumento fundamental de normalización lingüística. Un feito eh, por exemplo, non a tirada media dun libro que, según datos, bueno, estes xa do 2007 eran de 1643 exemplares, a tirada dunha película eh, dobrada nese ano podía perfectamente multiplicarse 100 por esa cifra. Segundo fose film, e eh, cunha programación aceitada podía multiplicar por 200 ou 300 a devandita cifra multiplican eh, bueno, esta audiencia non, do, polos 365 días do ano e as cifras abondan non para ilustrar a importancia imensa e exponencial eh, bueno, de todos estes anos que tivo a dobrase como medio de creación e consolidación da nosa lingua e da nosa cultura. Non? Os objetivos da normalización recollidas na normativa legal autonómica eh, e particularmente os dirixidos aos medios de comunicación. Non? Pero hoxe, desgraciadamente, eh, a día de hoxe están en retroceso sí que é certo que nas últimas contratacións feitas non eh, foron un golpe definitivo non para os dereitos laborais mm, da, do colectivo de, de profesionais non de, de dobradores e dobradoras. Entón, en eh, nos últimos eh, contratos, había grandes eivas como era que incorporaba no, novos proveedores nun sector precario e que bueno, se vían incluso reducidas as horas de dobrase non licitadas pola TVG e que a diferenza de porcentaxe entre o primeiro e o segundo proveedor pois eh, mm, digamos que se posibilitaba posicións de forza no mercado, que non se ponderaba suficientemente o criterio de calidade no proceso licitador que existía unha gran discriminación entre traballadores e traballadoras e as empresas contratadas por meses, non? e había unha serie de circunstancias dentro do, dos pregos de, das condicións. Eh, a Lei de Normalización Lingüística no desenvolvemento do artigo 5 do Estatuto de Autonomía do 81 que fora aprobada por unanimidade, non? Eh, volvo a remarcar non, o galego como lingua usual nas emisoras de radio e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos á xestión ou competencia das institucións da Comunidade Autónoma de Galiza. Fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega. Non? A concreción práctica deses mandatos fixose co Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2004, por certo, non en época de, do presidente Fraga. Tal plan, co respecto aos medios de comunicación Comunicación e Industrias Culturais establecía como objetivos xerais aumentar a presenza da lingua galega nos medios de comunicación de masas, nas industrias culturais, editoriais, audiovisuais, cinematográficas e outras na publicidade, e asegurar eh, que este sector galego non de calidade en lo que se consugara autenticidade, estandarización e funcionalidade. E tamén eh, era promoción dos medios galegos ofrecer unha programación presti, eh, bueno, de prestixio da, da propia lingua. E entendemos que a compañía da Radio Televisión Galega está definida pola prestación dun servizo público, mas non sería a única, aínda que eh, prácticamente a nivel político sempre se enfocou eh, cara este eh, organismo. Non? e tamén, bueno, incluso dende palabras dende a propia Real Academia Galega, non? Eh, alabando que era a labor da, dos equipos de dobras en galego, non? Sobre todo todos os traballadores, non? Dende produtores, traductores, lingüistas, administradores, técnicos, técnicas, directores, actores e actrices, e etc., non? Que se foron eh, adaptando non eh, aos niveis exixentes e, a, e o estándar non de calidade dos propios técnicos da Televisión Pública Autonómica que foron marcando en, en nestes anos non, dende o inicio da, da Radio Televisión Galega e, bueno, que todo este esforzo eh, que foi moi valorado polos propios lingüistas, non? que había un gran esforzo na dobrase non? para a mellora da calidade, eran moi superiores a outros produtos, non? sobre todo a veces maleo o reseditamento expreso de empresas de dobrase e de grupos de actores se posibilitaba unha maior corrección oral non das mensaxes das mensaxes. E, bueno, e dende, outra vez a, a propia Academia, Real Academia Galega, no que consideraba que o estándar de uso público da lingua galega establecíase mediante o concurso de diversos axentes que, que contribúen ao prestixo e a valoración social. Non a labor dos equipos de dobraxe é fundamental para a consolidación dun estándar correcto, non? que se entende que o actual nivel alcanzado eh, dos, dos dobradores e dobradoras era satisfactorio non? e que podían operar como receptores dun modelo de referencia positivo. Decir non que nas últimas estatísticas a nivel do uso do idioma da nosa lingua que descendeu moito, sobre todo entre a xente nova e urbana, sobre todo tamén a perda de transmisión familiar e a insuficiencia de medios normalizadores. O galego non ten un serio problema porque aínda non deu contido a perda de falantes ocasionada por históricas políticas de desprestixio e presuicios sociais. Non? As iniciativas normalizadoras non lograron a redicación deses presuicios e dos medos aos usos da lingua galega. Entón entendemos que se justifica non? con se justifica eh, moi ben non a actividade profesional eh, sobre pero non eso non vai equiparado digamos a, as inve, os investimentos non que se fan que de feito bueno foron menguando de feito non de, durante a última década si se foi incrementando o número de colectivo de traballadores e traballadoras non porque tamén había que satisfacer unha demanda sobre todo de mercado atopando voces novas non e bueno prácticamente o, se, o sector se atopa eh, nunhas condicións bastante lamentables, non? se está desmantelando. E, bueno, tamén eh, o que comentaba antes por mor da crise, non? que hubo unha diminución orzamentaria da, bueno, do propio organismo da Radio Teuvega e bueno, nos últimos exercicios que se pasaba dun 18,8% que eran uns 121 millóns con 5 e no 2011 99,4 non? eran os previstos tampouco sabemos exactamente se son os reais vemos que se, o que se refira a dobras e subtitula, subtitulacións a diminución foi moitísimo maior E, bueno, eh, tamén, dende a entrada en vigor do concurso de xudicación para a contratación do Servizo de Producción de Dobraxe en Lingua Galego e sonorización de diversos tipos de obras audiovisuais, na Tubega ningún dos exercicios se chegou a gastar as cantidades orzamentadas. Si comentar que, bueno, eh, si hubo unha reducción considerable, eh, bueno, de feito, bueno, se falaba nos últimos tempos de un millón e medio, pero, bueno, eh, non hai unha mm, constatación eh, fixa esos datos, de feito, si se requeriron e non, non, se, of, bueno, non se ofreceron eh, tal como, como te, se pedían. E, bueno, si contar un pouco a realidade non destas empresas de dobrase, que tamén se, se sinter prácticamente actividade, non? incluso, bueno, regulacións de emprego, acumulación de atrasos nas propias nóminas vidas de traballadores e traballadoras, ou incluso, bueno, que están en mans, eh, incluso de fondos de investimento estranxeiros. E, bueno, eh, si é certo que este sector eh, prácticamente non se, se se levou hacia un solo a que era a Radio TVG, non? a dependencia da que, a, que este propio organismo propiciou non? polos volumes de contratación non? que deixan as empresas tamén o límite da viabilidade E, bueno, un pouco tamén era eh, comentar no, eh, o, as preguntas eh, que si se fixeron sobre des, de, de, de os distintos colectivos non? a canto tendían as adjudicacións sobre todo no que era a produción allea non? nos últimos Ten que ir rematando vale, e cal era o procedimento non? a hora de analizar a problemática e incluso eh, unha cosa importantísima non? para a normalización lingüística para a inmersión lingüística neste país o que os controles lingüísticos da propia publicidade e dos propios programas de televisión entón, bueno, era un pouco este tipo de os tres puntos que eu abordaba incluindo, bueno, os que presento a presentaban. Moitas grazas. Grazas a vostede.